Si je m'endors, me réveillerez-vous Il fait si froid dehors, le ressentez-vous Il fut un temps où j'étais comme vous Malgré toutes mes galères, je restais un homme debout Priez pour que je m'en sorte Priez pour que je me porte ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis toujours en vous, et soit en soit, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vois passer, quand je suis assis, vous êtes debout, pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, ne prennent le temps, ne font que temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. La la la la la la la la la la la la la Merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse, moi je veux m'en sortir, je l'atteste, toujours avoir un toit, une adresse. Si de deux amours assez durs, je stresse, le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire à part l'ivresse comme futur et des promesses En veux-tu, voilà ma vie, je suis pris les coups dans la tronche, sois sûr. Et si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses, tu me regardes étrangement, tout le monde trouve ça normal. Que je fasse la manche, m'en veux pas, mais parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Si je m'en donne ben, réveil Six dehors, ressentez vous. Et il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte, De me jeter pas la faute, ne me fermez pas la porte. temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Si je m'endors, réveillez vous il fait si froid dehors, ne ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes la la la